дуа ауданнан келіп отырмын бәріміздің әңгімеміз жүйе тіл бірақ ең бастысы мемлекет боламыз десек ата заңымызды түзеуіміз керек ең бірінші ата заңымызда тағдыр тоғыстырған дей ме тағдыр неған дей ме ол сөзді алып тастау керек байырғы қазақ жер қазақ халқының ғана ортақ меншігі мысалы екі жас үйленсе үй болу керек қой баспана арқылы сол сияқты біз мемлекет құратын болсақ біздің жеріміз қырттар дұрыс па сондықтан байлық қазақ жер қазақ халқының ортақ меншігі ол ешкім дауласпау болу керек олай болып жазылатын болса тіліміз де біздің өз мәртебесін алады ал егер мына жаңағы тоқсан бесінші жылғы конституцияда осылай жазып отыр жасап отырғаны үшін жасағаны үшін назарбаевтың одан кейін тоқсан екінші жылғы ауыл шаруашылығы жасалған реформасы бұл мемлекетте жасаған опасыздық халыққа жасалған қастандық деп соттау керек назарбаевты содан кейін тоқсан екінші жылғы күшін жою керек реформасының күшін жою сонда жаңағы сіз айтқандай халық өтіп кеткен жердің бәрі мемлекеттің меншігі емес халықтың меншігіне қайтару керек халықтың меншігіне қайтару иә халықтың меншігіне қайтару керек сонда жерге өзіміз жауап бере алсақ біз мемлекеттігімізді құрамыз тілімізді құрамыз одан кейін жаңағы шетелге кеткен бүкіл қаржыны қайтарамыз осы үшін мен мысалы жан тәнімді салып барлығымызды осы бірінші осы автозаңның түзетуден бастайық міне сәлем бердік баршаңызға бүкіл әжелер апалар әпке қарындастар қыздар қысқасы өміріміздің жарқын жағы қыз келіншектерді бүгінгі мейрамдарыңызбен сөз жүзінде емес іс жүзінде назарбаевтың күні таусылсын алдымыздан жарқын күндер шықсын балаларымыздың болашағы жарқын болсын аналардың еңбегі бағалансын өміріміз бос өтпей бақыт үшін күресейік барлықтарыңызды мейрамдарыңызбен қасым жомарт кемелұлы сіздің бұл сайлауыңызда менің ойымша қалықты аз уақыт болса да алдаусырату халықта мақал бар балық басынан шірейді аяғынан тазаланады дейді бірақ сіздің аманатыңыз ба жаманатыңыз ба әлі халыққа билік беретін ә, әлі халықпен санасады дегенге мен сенбеймін жетісу облысы кербұлақ ауданы нағыз жемқорлықтың көзбояушылықтың халықтың қаржысын жеудің Vyasadeva есептеймін. екі мың жиырмасыншы жылы моншадағы жағдайды қайталай береді деп айтпаңыз бірақ соң моншадағы э, тегінен тегін аудандық соттың төрағасы ауданның бұрынғы прокуроры карантин кезінде ештеңкені ұрмай кеуделерін соғып біз ұйымдасқан қылмыстық топпыз орысша айтсақ опг оны өздерінше сыра ішкі клубы дейді сонда сот прокурорлар алқаштар ма мас ме жоқ ол жердегі әңгіме бөлек былтыр тегінен тегін сол кездегі былтырғы аудандық мәслихаттың хатшысы бекеев қайрат ботайұлы төртінші адам мен шығармын 100 мың долларды мен берген шығармын деп айтқан жоқ яғни сол бекей қайрат тағы да сайлауға түсіп жатыр сайлауға түсіп жатқанда өткенде айтқан. сол 13 депутат осы сайлаудан өтеді бәрі аманат па жаманат па қағанат па сағанат па аманат партиясын таратуыңыз керек рас сіз жаңа қазақстан құрам десеңіз халық сізге кішкене болса да үміт артып отырғанда сенім артып отырған кезде төменнен бастаңыз сөз жүзінде емес іс жүзінде ата заңымызды өзгертіңіз тағдыр айдап келген халықты тағдыр қосты деген сөздің өзі қателік байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі ата бабасынан қалған оны ғалымдарымыз да дәлелдеп жатыр қашанғы бұрмаланған тарихпен өмір сүреміз байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі ата бабасынан қалған мұра яғни қазақ жерінде құрылып отырған мемлекет қазақ халқының мемлекеті осыны мойындаңыздар ешкім де басқа ұлттарға тырнақ көрсетіп отырған жоқ негізінен барлық ұлттардың өзінің тарихи отандары бар шындығына қатты қиындықтар келсе бәрі де отандарына тастап қашып кетеді әсіресе сіз табынатын орыс халқының өкілдері ән соғыс болып еді мобилизация деп еді отанына қараған жоқ қашты ғой жан жаққа қарата жан жаққан кезде тарақан толы үйдегі тарақандар қалай қашады тура солай қашты ғой бұлар неге біз үлгі алатын нәрсені үлгі алып үлгі алмайтын нәрседен бас тартпауымыз керек ауылдың халқының мұң мұқтажын сөзінде емес іс шешетін депутаттар керек бірақ мен шындығына келгенде бірлі жарым болмаса жер туралы көтеріп отырған депутаттарды көріп отырған жоқпын бірде біреуінің айып етпесін ата дан бастаймыз деген сөзін естіп отырған жоқпын жаңа қазақстанды құру үшін ата заңымыздан бастауымыз керек әрбір азаматтың құқық қорғау керек еңбек етуге мүмкіндігі берілу керек ал енді мына сайлауға мұғалімдерді араластыру бұл болашаққа балта шабу назарбаев тегінен тегін халықты ауыл халқын 10-15 процентке түсіремін одан кейін бүкіл нені мұғалімдерге ғана жағдай жасауы осы қазақ халқын құртуға арналған жоспар сондықтан назарбаевтың тамыры нұр отан ба аманат па жаманат па партияны тарқатыңыз қолыңыздан кемей ме мойындаңыз өйткені мен антыма назарбаевқа берген антыма адал болам тегінен тегін масон болған жоқпын төрт аяқтап бар, қолын тегін көн жоқпын қанымды тегінен тегін ағызған жоқпын Рақат айтқан процестің бәрін басынан өткіздім деп мойындаңыз да ең құрғанда орныңызға келетін қасиетті орын ешқашан бос болмайды қарапайым ғана қазір көтеріп жүрген алтайда айда бәрін түзеймін отырған сәлім өтенге мүмкіндік беріңіз мүмкін ол кісі әділ сайлау өткізіп халықтың болашаққа деген сенімін көтеріп назарбаевтың 92 жылғы реформасын халыққа жасалған қастандық мемлекеттерге жасаған опасыздық деп соттап шетелге кеткен миллиардтарды қайтаруға күшін салатын шығар халықтың сенімін оятатын шығар қашанғы біз құлдық психологияда өмір сүруіміз керек кербұлақ ауданында ұрлық ә, заңсыз жер алу сондықтан 92 жылғы Назарбаевтың реформасын қайта қарап лантипузинцистер дейміз бе олигархтар дейміз бе халықтың жерін кері қайтарыңыз жекеменшік құқы ешкімде де сақталмау керек жалға да берілмеу керек халыққа мүмкіндік берілсе халықтай еңбек етеді ал енді ауыл халқының қазіргі ең үлкен несі малдардың іш тастауы ұрлық уланып өлуі малдардың біздің кербұлақ ауданын ветеринарлық қызметтің басшысы ма жамаубаев па кім еді сол облыс әкімінің орынбасары әлібек жақанбаев тағы тағы сол сияқтылар ататалсын аталмасын осылардың бәрі жауапқа тартылу керек анау бекейіптердің қират тастаған фрегаттары із кетті ол әлем банкте кепілдікте тұрған екен қарап отырсам мұна, субсидия субсидия тағы бірдеңке дотация деп бүкіл ауылға бөлінген ақшаларды суға бөлінген ақшаларды осына алаяқтардың жеп қойып отырғанның мысалын біздің кербұлақ ауданынан табасыз елдің жерін тартып алған мысалы өбен машарбетов ақсақалдың Э, басқарып отырған ұжымын бекей балдан тартып алды бірақ қайта қайта жабылып қала береді он рет жабылды ма одан да көп пе неге өйткені жоғарыда отырған қолдаушылары бар ал қайрат бекеев міне тағы да сайлауға түсіп жатыр қайтадан мәслихаттың хатшысы болады осындайды тоқтатуларың керек қой қасым жомарт кемелұлы халықтың үніне құлақ асыңыз мына сайлау сайқымазақ сайлау ең тынышы ақыр сыймайды екенсіз сәлім өтін сияқты азаматтарға орныңызды босатып беріңіз егер сәлім өтен онда жасы кеп қалды десе жастардан шәмші жұмамұратқа беріңіз ол істі аяғына шейін жеткізет күш қуат жетеді деп ойлаймын жетісу облысы кербұлақ ауданы шаған ауылынан ақылбайдың бақытқаны